Или квадратиком закрой. А, И голос поменяй. Да, то есть смотри, вот основные фишки, то есть накладываешь. Первый, вот это буферная зона в первую очередь. Хрящ идет. Ясно? Потом закрываем здесь. И по факту э, разбиваем пальцы немножко, чтобы именно наш, когда ты возишь, будь руки в пакете, чтобы они между собой не, не сбились. Мысловой нагрузки здесь сделать подушку, это только противнику мягче. Смысла нет, правильно? подожди. Поэтому вот рука расслаблена, ты на, рас... ты на расслабленную руку накрыл. Вот здесь. Потом переходишь сюда, фактически рисуется такая восьмерка. Расслабленная рука, мягкая. Ты на расслабленную руку накладываешь где-то. Чуть подзатягиваешь. Вот, ну, жалко. Ну, на сжатом кулаке затянул. Вот а затянул, ну, все равно уже чуть-чуть. Но не до конца. Если у тебя будет напряженная рука, то смысл когда сжимаешь, она и так уже напряжена. То есть бинта смысла нет. Когда ты на расслабленную руку подзатягиваешь, ему, рука все-таки сжимается, но бинт ее потом держит. Жалко. И вот между пальцами. расслаб, расслаб, расслабь, вот на расслабленной подзатянул, сжал и нажатым уже еще раз закрыл. Вот желательно бинт, у тебя половиной, ну, да? Четыре с половиной бинт самый актуальный. Самый актуальный бинт, но именно бинт не вот этот, не хлопчата бумажный, а ну, натуральный тип. Жалко. Почему? Потому что толстый, плотный бинт, он не ложится нормально на руку, а между пальцами, когда делают люди, он просто руку раскрывает. Вот сюда много не надо, одно-два движения, вот и здесь, здесь, и все, все, что собрал, так сказать, и переходишь сюда, жал. Вот. Нажимаете? Да. И вот здесь такая же восьмерка. Ну, повторюсь еще раз, что большой палец, сколько ты его не бинтуй. Жал. Да, вот сюда входит, как полочка, чтобы получалось. Да. Ну, давай еще раз. Ну, максимум три раза, в моем понимании. Больше уже смысла нет. И вот сюда дальше бинтовать тоже не надо. Здесь уже сосуды ты перетягиваешь просто вот достаточно этой зоны. Нормально не перетянут? Нормально, отлично. То есть вот основная здесь битва, все, у тебя кулак стоит, перешел сюда, здесь собрал кисть, пятые кости не разошли, косточки не разошли. Между пальцами сделал, закрыл, все. У тебя получилось жалко. Все получилось конкретно, да? Пользуйся. Благодарю.